江戸の花のおじさん深川よさこい連の皆さんにねお手伝いいただきながらはい、行っちゃおうかなっていう感じなんですけどねいい天気だねはい雲一つないね、で子供たちがいっぱい踊って元気ですよねはいはいまあこの年寄り2人もね頑張っていかないといけないと思いますよ、はい、えー、今日ね一番前にね小さいのがいるんですね本当だリオ頑張ってねはい肩上げましたからやろうかなここにも小学校2年生がいますからそうですね で我々ね、えーと、舞祭りねいつも出させていただいてるんですけどもよさこいやってますねよさこいといえば土佐の高知でございますはいよ土佐の高知といえばこの掛け声からですいよいよさいよいよさいよいよささあ行っちゃおうかな行きましょうかはいお願いしますどこ、どこ行った

ようでございます 本当の愛だ sucks. ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。掛け声に合わせてのダンスパフォーマンス、素敵でしたね。